Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Croquis et je viens de la chaîne Croquis et Stocky. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dose d'humeur pour aujourd'hui? Alors, je vous raconte les meilleures anecdotes du monde avec un accent du ouf. Alors, on commence avec le premier anecdote. Les hommes intelligents Disent un professeur de philosophie, sont toujours dans le doute. Il n'y a que les idiots pour être affirmatif. Un élève question. Et eh, vous êtes sûr de ce que vous avancez là Et le professeur répond. Certain. <laughs> un gars dans une administration est complètement ennuyé de souris dans son bureau. Il fait passer un dératisseur qui, après avoir fait le tour de la question, lui dit « Je vais vous laisser un chat pour quelque temps. Ce sera plus simple. » Le chat est donc euh, laissé pour quelques jours euh, dans les bâtiments et très vite, on ne voit plus aucune souris. Le fonctionnaire suis content des services du chat, euh, du monde au ratisseurs, si il peut l'adopter définitivement. Et comme le dératisseur est d'accord, le chat reste dans les locaux. Quelques mois plus tard, les souris font leur répartition dans le bâtiment. Le le fait passer le dératisseur et lui demande ce qui a pu se passer. Le dératisseur répond ah, c'est le chat. Maintenant qu'il est titularisé. Euh. <laughs> ah, il faut écouter celui-ci. Alors, un homme en voiture avec sa femme se fait arrêter par la police. L'agent dit Bonjour monsieur, vous roulez à 135 km en heure dans une zone à 100 km en heure. Euh, non, monsieur l'agent. Je roulais à peine à 105 km h La femme répond. Voyons, Gaston, tu roulais au moins à 135, si c'est pas plus. Hein? L'homme lance un regard désagréable à sa femme. Et l'agent dit, je vais aussi vous donner un PV plus un délai de 48 heures pour votre lumière arrière qui est brûlée. Lumière brûlée Merde, je ne savais pas que j'avais une lumière qui brûlait. Sinon, je l'aurais déjà changé, vous pensez bien. Hein? Et la femme dit, Voyons, Gaston, ça fait des semaines que tu le sais et que tu ne la fait pas réparer, hein L'homme est très très fâché et regarde sa femme en lui faisant signe de se taire. Et là, l'agent dit, je vais aussi devoir vous donner une contravention parce que vous ne portez pas votre ceinture. Mais je l'ai porté, monsieur l'agent. Je l'ai détaché après que vous m'ayez arrêté pendant que vous marchiez vers l'auto. La femme dit Voyons, Gaston, tu ne mets jamais ta ceinture, hein Et là, l'homme est en furie. Il se retourne vers sa femme et il le crie Tu veux bien fermer ta gueule